Bila sang budiman ataupun gentleman's knife ya mempunyai reka bentuk seperti perhiasan ya. ya sega dan penuh bergaya yang menjadi lambang keanggunan pengguna dengan tiada tanda-tanda yang menggerunkan. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ini adalah Boker Plus Kaizen, pisau lambung yang mempunyai kemasan yang sangat elok. Dengan pelambung yang tenggelam di dalam badan bilah yang langsing, ya, aksi lancar yang menggunakan sangkar alas bebola tetap berfungsi dengan hanya mengetik jari telunjuk pada julur yang bergeragi. Bilah diperbuat daripada besi D2 dengan kemasan setin, Vocal Plus Kaizen di Asah Rata ya untuk memastikan kerja-kerja memotong seharian ya dilakukan dengan selamat bersama kekurangan dagu pada tulang belakang dengan bantuan kekunci pelapik. Pangsi bilah ya dihias dengan sesendal yang melengkung Ya, buat memusat mata bilah dan melaras pergerakan ya untuk lebih licin. Dan lubang tali pintal yang melurus dan juga pengepit kocek eh, yang hanya boleh dibawa dalam satu gaya pada penunjang belakang. Sisi gagang diperbuat daripada G10 ya, dengan cengkaman jalinan ke kotak yang tidak bergelincir dan dilapisi pelapik yang berkerangka. Pengepit koce diletak tinggi ya untuk bilah tersimpan penuh ke dalam ya dengan lubang tali pintal sedikit terdedah. Tetapi bilah hanya boleh dibawa dengan mata bilah menunjang ke atas. Sebagai perbandingan dari segi ukuran eh, dan juga harga, ya, saya membawa Ontario Red 2 dalam besi D2 ya, yang menggunakan kekunci pelapik yang sama seperti Boca Plus Kaizen. dan saya juga membawa perbandingan ya bersama Opinel number 8 yang menggunakan kekunci viral block ya di mana kita hanya perlu ya memutar relang cincin ya untuk mengunci dan membuka bilah Segala ciri-ciri bila sang budiman atau gentleman's knife ada pada Boker Plus Kaizen ya. Sila lihat pada nota penerangan di bawah. Tetapi sayang sekali Boker Plus Kaizen bukanlah untuk saya. Saya tidak dapat merasakan jiwa Kaizen pada bilah ini. Sebab pertama, pelambung Boker Plus Kaizen agak tenggelam dan rendah Susah saya untuk mengetis dengan kulit atau kuku ya pada telunjuk jari. Sebab kedua, penunjang belakang yang agak mencocok pada tapak tangan apabila dibuat menahan semasa mengeluarkan bilah. Dan penyebab utama ialah saya sangat khawatir pada pelapik kekunci yang kurang dari 5% kalau dibandingkan dengan Ontario Red 2 D2 ya, di mana batang kekuncinya ke dalam hampir pada 50%. Ditakuti apabila terketuk, ya, kunci pelapik akan terlepas. Ya, selain dari itu semuanya cantik dan molek ya. Jadi atas semangat Kaizen, saya minta Boker untuk melakukan yang terbaik apabila saya menghantar balik bilah ini untuk mendapatkan gantian atau seumpamanya. Terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang.